杭州，四点三十八分坐的。正在干嘛？看信息了。两张。几点钟的？啊，快一点的。五点的，五点的。好的，好的。几个人？三个。三个。嗯。 小姐，请问一下那个最近的？两百四十六。不是移动做的。在一动做的？五点半，五点半是吧？两张。你刚讲苏州是五点二十嘛，对不对 c 掉了，y a r l 啊，Conyarl，是吗？No，no，no。 两两啊，sorry，对不起，还是阿董做的，没有真的。没有票。我看一下现在有没有到徐的，到徐州的有几点钟呢？啊，有一个。 最早一班。点五十分，就一等了。一等的来一个一等的。七点五十分啊，一共七点五十分，还有二十五分钟。不晚吗？是，还有个晚上五点零八分。对，没座位。一百四百七十五块。到合肥动车。合肥。 几点的有票？有有有座。五点零八分有十二人座，一百六十一块。对，你找过来，谢谢。 没有一本。吗？